titinang Mata mong kay tagal ko ng pinagmamasdan Yan ay bitin sa kalangitan yeah. Gusto gusto kitang makita Dalagang Pilipina Nahubog ng magdita Ibang iba sa nakikita Sa taglay mong ganda Nung ulang kita ko ang mata mo kay tagal ko ng pinagmamasdan Yan ay bigyan sa kalangitan yeah. Gusto gusto kitang makita Dalagang bilin Mata mo kay tagal ko ng pinagmamasdan Nilay bigyan sa kalangitan ko na pinagmamasdan Nila'y bigyan sa kalangitan yeah. Gusto gusto kitang makita Dalagang Pilipina na ubod ng maldita Ibang iba sa nakikita Sa taglay mong ganda nung unang kita ko ang mata mo kay tagal ko nang pinagmamasdan Yan ay bigyan sa kalangitan yeah. Gusto gusto kitang makita Dalagang Pilipina na ubod ng maldita Ibang iba sa nakikita Sa taglay mong ganda nung unang kita ng mata mo kay tagal ko nang pinagmamasdan Yan ay bitin sa kalangitan yeah. Gusto gusto kitang makita Dalagang Pilipina Nahubog ng maldita Ibang iba sa nakikita Sa taglay mong ganda Nung unang kita ko lang Mata mo kay tagal ko ng pinagmamasdan Nilipidin sa kalangitan yeah. Gusto gusto kitang makita Mata mo kay tagal ko ng pinagmamasdan Nilay bitin sa Mata mo kay tagal ko nang pinagmamasdan Yan ay bitin sa kalangitan yeah. Gusto gusto kitang makita Dalagang binibina Nahubod ng maldita Ibang iba sa nakikita lang Mata mo kay tagal ko na pinagmamasdan Yan ay bitin sa kalangitan yeah. Gusto gusto kitang makita Dalagang Pilipina Nahubod ng maldita Ibang iba sa nakikita Sa taglay mong ganda Nung unang kita ko lang Mata mo kay tagal ko nang pinagmamasdan Yan ay bitin sa kalangitan yeah. Gusto gusto kitang makita Dalagang Pilipina Nahubod ng maldita Ibang iba sa nakikita Sa taglay mong ganda Nung unang kita ko ay nahalina Oh maldita, please halika Gusto ko lang naman ikaw ay makasama Maldita, dali na Gusto ko ang ngiti mata mo kay tagal ko nang pinagmamasdan Yan ay ng mata mong kitagal ko ng pinagmamasdan Nilaibigan sa kalangitan yeah. Gusto